የመከረን ያስተማረን እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ላስተማሩን መምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እኛንም የሰማነው ቃል እንድንጠቀምበት ይርዳል። ከዚህ በመቀጠል ሌላ መርሃ ግብር አለን። መርሃ ግብራችን ልጆችን በማስተማር ብዙ የሚያገለግሉ የሚተጉ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች አሉ። እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን ስታመልኩ በታችኛው አዳራሽ ደግሞ ነገ ቤተክርስቲያንን ሊረከቡ የሚገባቸውን በሃይማኖት በምግባር እንዲያድጉ የሚኮተኩቱ ውሃ የሚያጠጡ ወላጆች አሉ። ዛሬ እነሱ በአቅማቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋ ያገለገሉበትን አገልግሎት ፍሬ ለማሳየት በፊታችሁ አሉ። እንግዲህ ለነዚህ ለሁሉም ምን ይገባቸዋል? ምስጋና ይገባቸዋል። አይገባ? እስቲ አጨብጭቡላቸው። ያንሳል ለዚያውም እግዚአብሔር ያን አይምሮ ስለሰጣቸው ያንን ለትውልድ የሚያስብ አይምሮን ስለሰጣቸው ነው። ሁላችንም በዚህም አገልግለን ትውልድ አፍርተን እንድንጠቀም ይርዳም። ቀጥታ ወደ አገልግሎት እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ዋና አስተዳደሪ የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ካህናት፣ ዲያቆናት እንዲሁም ወላጆችና ምዕመናን በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ በመገኘታችሁ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። ህፃናትና ወጣቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት እንድታነሱ ለማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን መደበኛ የመጽሐፍ ቅዱስ የአማርኛ ቋንቋና የመዝሙር ትምህርት እየሰጠች ትገኛለች። በያዝነው ዓመት ከሰማኒያ በላይ የሚሆኑ ህፃናትና ወጣቶች ትምህርቱ ተከታትለዋል። በመሆኑ በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ላመጡ፣ በአገልግሎታቸው ለበረቱ እና በጸባያቸው ለተመሰገኑ ተሳታፊዎች የገንዘብ ሽልማት እና የምስክር ወረቀት ይሰጣል። አሁን የህፃናት ክፍሉን በተመለከተ አጭር መግለጫ እንዲሰጡ የህፃናት ክፍል ኃላፊ የሆኑትን አቶ ሚካኤል መልሻ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ ብሩክ። ከዚህ በመቀጠል ያው የህፃናት ክፍሉን በተመለከተ አጭር መግለጫ አነባለሁ። እንደምን አደራችሁ። የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ መጥምቅ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የህፃናትና ወጣት መንፈሳዊ አገልግሎት ነሐሴ 5 2011 August 11 2019 የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ማዛ ክርስቶስ በየነ፣ የደብረ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የቤተክርስቲያን ካህናት፣ ዲያቆናት እንዲሁም ወላጆችና ምእመናን በቅድሚያ ጥሪያችን አክብራችሁ በመገኘታችሁ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። የቤተ ክርስቲያን ህጻናትና ወጣቶች ክፍል ቤተ ክርስቲያን የሚረከብ ትውልድ ለማፍራት እንዲሁም በማህበራዊ መስክ ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ስራ ለማከናወን አዲስ የልጆች ስርዓተ ትምህርት ቀርጾ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በዚህ መሰረት የመጽሐፍ ቅዱስ፣ የአማርኛ ቋንቋና የመዝሙር ትምህርት በአሁኑ ወቅት እየተሰጠ ይገኛል። በህፃናት ወጣት ክፍል የሚሰጠው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቅዱሳት መጽሐፍ መሰረት ያደረገ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን እምነት ስርዓትን የጠበቀ ነው። አማርኛ የአማርኛው ትምህርት አገራችን የምትከተለው የቋንቋ ስርዓት ትምህርት ከግንዛቤ ያስገባ ነው። በተጨማሪ የዚህን ሀገር ልምድ በመውሰድ እና የልጆችን የዕለት ተዕለት ማህበራዊ ግንኙነት በማጥናት የተዘጋጀ ነው። የትምህርት አሰጣጡ እድሜና በተለይ ችሎታን ያገናዘበ ነው። አጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት ከሰማንያ የማያንስ ሲሆን አንዳንዴ አንዳንድ ሳምንት ከተለያዩ ቤተክርስቲያኖች የሚመጡ ልጆች አሉ። እነሱንም ያው ጨምረን ትምህርት እንሰጣለን። አንዳንዴ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ቤተሰቦቻቸው ወደ ቤተክርስቲያን በማይመጡ ሰዓት ቁጥሩ ሊቀንስ ይችላል። ግን በአማካኝ ወደ ሰማንያ የሚጠጉ ናቸው። ቀጥሎ በሚከተለው ስድስት ክፍሎች ተመድበው ትምህርቱ የተሰጠ ሲሆን የመጀመሪያው ምድብ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ብዛታቸው ወደ 34 የሚጠጉ ነው። ሁለተኛ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በላይ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ብዛት ወደ 17። ሶስተኛ ምድብ እድሜያቸው ከ8 ዓመት በታች የሆነ የአማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች እሱም ፊደል ቆጠራና ቃላትን የሚሞክሩ ልጆች ብዛት 20 ወይም ከ20 ትንሽ በለጥ የሚሉ ናቸው። አራተኛ እድሜያቸው ከ8 እስከ 14 ዓመት ሆኖ የአማርኛ ቋንቋ ቃላት መመስረት የሚችሉ ብዛት ወደ 16። አምስተኛ እድሜያቸው ከ8 እስከ 14 የሆነ የአማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች ቃላት የሚመሰርቱና አረፍተ ነገር የሚያስተካክሉ ቁጥራቸው ወደ 18 የሚጠጋ። ስድስተኛ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በላይ የሆነ የአማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች አጠቃላይ አማርኛ ቋንቋና ማህበራዊ ግንኙነትን ንግግርን ጨምሮ ማለት ነው። እንደምታዩት በቁጥር ከአስር የማይበልጡ ናቸው። ዋና የተከናወኑ ተግባራት በዚህ ዓመት የመጽሐፍ ቅዱስና የአማርኛ ስርዓት ትምህርትን በተሻለ ሁኔታ አዘጋጅተናል። ለህፃናት የመዝሙር ጥናትና መደበኛ ጸሎት ከትምህርት ክፍለ ጊዜ በማቀናጀት ለመስራት ተሞክሯል። በዚህም አጥጋቢ ውጤት ተገኝቷል። ተጨማሪ የንባብ ክፍሎችን ለማዘጋጀት ሞክረናል። ያው እንደምታውቁት የካህናት መኖሪያ የታችኛው ክፍል ላይ በዚህ ዓመት ትልቅ ጊዜ ወስዶብናልም ለማዘጋጀትም ተሞክሯል። እሱም በተሳካ ሁኔታ እያደረግንበት እየተገለገልንበት እንገኛለን። ተጨማሪ የንባብ ክፍሎች ያው ተዘጋጅተዋል። የንባብ የግዕዝ ችሎታ እንዲያዳብር በወይዘሮ አስቴር በርሄ፣ በአቶ አስፋው ጀንበሩ እና በአቶ አክሊሉ አማካኝነት ጥቂት የህፃናት ድጋፍ ተሰጥቷቸዋል። ከሰላሳ የሚሆኑ ወላጆች በአስተማሪነት ተራ በመግባት ተሳትፏል። ይሄ በዘንድሮ በጣም ከታዩ ትልቅ አመርቂ ከሚባሉት አንዱ የተከናወነ ወላጆች እንደራሳቸው ሁሉንም ነገር በመውሰድ ከሰላሳ በላይ ወላጆች ተሳትፈዋል። በጣም ይሄ ትልቅ ምስጋና የሚያሰጠው ነው። ሁሉም ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ አምልኮ በይበልጥ እንዲቀርቡ ተባብረዋል። ለምሳሌ በወንጌል ንባብ ወቅት ወንጌል እንዲሳለሙ በማድረግ ልጆች ከመዘምራን ጋር እንዲቀላቀሉ በመርዳት እንዲሁም ልጆችን በማስተማር እንዲረዱ በማድረግ ያጋጠሙ ችግሮች ስርዓተ ትምህርቱ ይበልጡኑ ችሎታን ታሳቢ በማድረግ የተቀረጸ ነበር። ነገር ግን ተግባራዊ ለማድረግ ስላስቸገረን በእድሜ አኳያ ለመመደብ ተገደናል። ዋነኛው ምክንያት ያው ልጆቹ ከአምሳያ እድሜያቸው ውጪ ለመሰባሰብ ፈቃደኛ አይደሉም። ይሄ የተለያዩ ሪሶርሶችን ይጠይቃል፣ የተለያዩ ክፍሎችን ይጠይቃል። ያው የተለያዩ አቅማችን ውስን በመሆኑ እኛም ያው በእድሜ ለማሰባሰብ ተገደናል። በተለይ በታዳጊ ወጣቶች አንጻር ያለው የአማርኛ ትምህርት ከሶስት ወራት የሙከራ ትምህርት አንስቶ አሁን እስካለንበት ድረስ ቢደርስ የተገመተውን ያክል ትኩረት አልተሰጠውም። እድገቱም ትንሽ ያው ቀስ ያለ ነው ወይም ዝግምተኛ ነው ማለት ያስችላል። የመፍትሄ ሀሳቦች እነዚያውን ያጋጠሙን ችግሮች እና ሌሎችም ከቤተክርስቲያኑ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ምንድን ነው የመፍትሄ ሀሳብ ያው የህፃናት ክፍሉ የመፍትሄ ሀሳቦች ብሎ የሚከተሉትን ወደ አራት አምስት ነጥቦችን አስቀምጠዋል። ታዳጊዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ በተጨማሪ የአማርኛ ትምህርት መማር ይኖርባቸዋል። እስከ ዛሬ ልምድ እንደሚያሳዩ የአማርኛ ቋንቋ እውቀት የመጽሐፍ ቅዱስም ቢሆን ከእድሜ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ስለዚህ ለእነዚህ ሁለት ክፍል ተሰርቶ ፊደል፣ ቃላት ምስረታና አረፍተ ነገር እንዲማሩ መረዳት ይገባል። ከ14 ዓመት በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ተገቢ ክፍል ማደራጀት ይጠይቃል። በካህናት መኖሪያ ቤት ግቢ ከዚህ በፊት ልንሰራ ያቀድነው ለመስራት የሁሉም ተሳትፎ ያሻል። ያው የተማሪዎች ቁጥር እየጨመሩ መጥቷል እና የክፍሎች የጥበት አለ። በቅድ ደረጃ የተያዙ አለ። ያው በዲስከሽን ደረጃ ናቸው። እነዚህ የሆነ አንድ መስመር ላይ ሲሆኑ ለእናንተ እናሳውቃለን። ተጨማሪ ወላጆች ተራ ገብተው በይበልጥ የሚረዱበትን ሁኔታ ለማመቻቸት አቅደናል። ያው ሁሌም እንደምናደርገው በየአመቱ የተለያዩ ስብሰባዎች ከወላጆች ጋር ይኖረናል። ያው ወላጆች እባካችሁ ስብሰባ በምንጠራበት ሰዓት መታችሁ እንድትሳተፉ የእናንተ የእያንዳንዳችሁ ተሳትፎ ያው ለሁሉም ልጅ ነውና ከራስም ልጅ አልፎ ለሁሉም ልጅ ነውና ከዛም አልፎ ለቤተ ክርስቲያኗ ስለሆነ እባካችሁ እንድትሳተፉልን። በአገልጋይ እጥረት ያቋረጥነው የልጆች የመስክ ጉዞ ለማሳካት እንሰራለን። ይሄም የሰው ኃይል እጥረት ስላለብን በተለይ ባለፈው ዓመት አላደረግንም። በዚህ ዓመት እንግዲህ ለማድረግ እየጣርን ነው። ይሄም idea ወይም ሀሳብ ያላችሁ እንዲሁም በሰው ኃይል ልጆቹን በማስተባበር እንድትረዱን ያው አሁንም እንጠይቃለን። ለጊዜው በከፍተኛ ትምህርት በስራ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን የራቁ ወጣቶችን ለመሳብ እንዲሁም ለአምልኮት ለማሰባሰብ እቅድ ይዘናል። በስንፍና የተቋረጠው የቤተ ክርስቲያን የወጣቶች ማህበር ስራውን እንደገና እንዲጀምር እናበረታታለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብረልን። ልጆች የመጽሐፍ ቅዱስና የቋንቋን ችሎታቸውን የሚያሳዩበት ክፍለ ጊዜ ይከተላል። አለማየሁና ሲቴያና መኒሳ በጸሎት ሽፈራው። እሺ አሁን በጸሎት እናቴ ሲቴያና መኒሳ Okay. Um, good morning, but I'm going to say it in English. Um, I'm Veselo Chaparro. I'm the little kids teacher. And what we have right now are Cintiana and Nazi. So what we've learned so far a couple of topics like the Ten Commandments, the Holy Gospel, um, the birth of Jesus, the resurrection of Jesus, and the crucifixion, and so other topics. And right now we have two topics um, Santiano answer and Nati. And Santiano will answer about the Ten Commandments, and Nati will answer about the Good Shepherd. Um, so the first question is, keep the Sabbath day holy. So is that a commandment, not a commandment, or a golden rule? Keep the Sabbath day holy is a commandment because when God was creating, creating the world, that's the day that he rested and it's the day that we should rest too. Okay uh, <laughs> do not commit adultery. Is that a commandment, not a commandment, or a golden rule? It's a commandment because it's a sin to cheat and it's something that God wants us to remember. Okay. Be kind to the poor. Is that a commandment, not a commandment, um, or a golden rule? It's a golden rule because being kind to the poor is something that should come out of your heart and it, it shouldn't, like, and it shouldn't be like something that God sent you Okay. So those are the three questions I've asked her. So Nati. Okay, so um, what we learned from the Good Shepherd, Psalm 23. So who's our shepherd? Jesus is our shepherd because the sheep are the people and he watches over us and he is our savior. Um, why do the sheep follow the shepherd? The sheep follow the shepherd because he cares, loves, and guides them to food and water. Okay, the last question is, how has this verse affected you, your view on God? I feel very protected by God, and I know that he always loves me. Okay, those are the Um, I just wanted to say, like, I'm proud of these kids. They've grown. Um, I just hope that they continue to learn about God and understand His ways. And hopefully, maybe my it might be my last year to teach these kids. I have one more year. And I just wanted to say, like, we need more parents, more people to help us downstairs because there's a lot of kids coming down. And it's me, Brahane, and other parents too, but we want you guys to come and help us to support us. So thank you. እሺ ከዚህ ቀጥሎ እ፣ በተነጋገርነው መሰረት እ፣ አማርኛ እ፣ የተለማመዱትን ያቀርቡላቸዋል። የምጠራው ፋኑኤል አስፋው እና ናቲ እንደገና ደግሞ አንድ ሰው አቡ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ስጦታ ያቀርባል። አስቀድሞ ስጦታው የሚቀር ቅዱስ ይመጣል። አቶ አክሊሉ ጋር አቶ አክሊሉ አበበ ቅዱስ ስጦታ ማን ነው ቅዱስ አለ ና አቶ አክሊሉ ይዛል ተሰርቶ ማለት ቀደም ያሉት የሀገራችን የቋንቋ ሊቃውንት መምህር ክፍለ ጊዮርጊስ፣ አለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ እና አለቃ ደስታ ተክለዋል። ፊደል በስነ ፍጥረት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው በማለት ያስተምሩ ነበር። በብሉይ ኪዳን ከሶስተኛው የአዳም ትውልድ በሄኖስ ዘመን ተጀመረ ይላሉ። እግዚአብሔር በሕገ ልቦናችን የጻፈልንን በኋላ በፊደል መልክ አቀብለን በማለት ያስተምሩ ነበር። በተለታይ በአዲስ ኪዳን ፊደልን ህፃናትን ሃይማኖት የማስተማሪያ መንገድ ያደርጉታል። ጌታ ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተው አትከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉ ትናትና ብሏል። ክርስቶስ ሰው ከህፃንነቱ ጀምሮ እግዚአብሔርን አምኖ እንዲድን ፍቃዱን በነፃ ሰጥቷል። ልጆች እምነት እንዲኖራቸው ህገ ልቦና እንዲሁም የክርስቶስ ጸጋ በቂያቸው ቢሆንም በእምነት እንዲጠነክሩ እውቀትና ስራ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን ህፃናት ሃይማኖት ማወቅ በቂሉ ስለሚከብዳቸው ዘውትር በፊደል ትምህርትና አዋዛቸው ያስፈልጋል። በመጀመሪያው ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነም አንድ እንኳ ያለ አልሆነም ብሎ ለመረዳት እንደ ሰው ወይም እንደ ሕፃናት ከፊደል ተራ መግባት የግድ ይላል። ልጆች በዋናነት የአፍ መፍቻ ቋንቋችሁን ወይም አማርኛ ከፍ ሲሉ ግዕዙን፣ እንግሊዝኛውን እንዲሁም የሌሎች የዓለም ቋንቋዎች ቢማሩ የተሻለ ነው። ከፊደል ሐዋርያ ወይም ከፊደል ገበታ ሳይቀርቡ የጌታ ብሎም የሐዋርያትን ትምህርት እንዴት ይረዱታል? አማርኛ በተለይ ግዕዙን ሳያውቁ የተዋሕዶን ጸሎት እንዴት ይቀድሱታል? የቤተ ክርስቲያን የሕፃናትና ወጣቶች መንፈሳዊ አገልግሎት ልጆች በአማርኛ ቋንቋ መማራቸው መታደል ነው ይላል። በይበልጥም በቤተ ክርስቲያን በሚዘወተሩ ቃላትን መለማመዳቸው መንፈሳዊ ለመሆን አቅም እንደሚፈጥርላቸው ይታመናል። የተጠቀሱት የኢትዮጵያ ሊቃውንት ቀጥሎ የምትሰሙት አይነት ተዝቆ የማያልቅ ስራ ለትውልድ ጥለው አልፈዋል። በነፃ አንዱ አንዱን አደራ እየተባበሉ እየተመራረቁ ዘመን አሻግረውታል። ነፍሳቸውን እግዚአብሔር ይማር። ፊደልና ፊደል አርያ የልጆች አፍ መፍቻ የተባለ መጽሐፍታቸው አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ያሰፈሩት ግጥም ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባላቸዋል። ልጆች የሚያስተምር ለልጆች የሚሰብክ የሚያስተምር ሰው በድንጋይ በጡብ ላይ እንደሚጽፍ ነው። የልጅም ልቡና ጽላተ ኪዳነ ከያዘ አይለቅም የጻፉበትን ይህን አሁንም ይህ ስብከት እንዳይገደፍ በልባችሁ ጽላት ይቀረጽ ይጻፈ። ግዕዝ በአማርኛ እናንተ ናችሁ እንጂ የአፍሪካ ራስ ቀደ ባለ ዘውድ ቋንቋ ባለ ነጻ ግዕዝ አማርኛ ሁለቱ ቋንቋዎች ታላቅ ታናሽ አባይ ገበታዋርያ የንባብ መመሪያ የተባለ መጽሐፋቸውን አለቃ ደስታ ተክለወል ያሰፈሩት ግጥም ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል። ከገበታ ባይቀርብ ልጅ ከአዋቂ ጋራ ይህ ገበታዋርያ ለልጆች ተሰራ። አዋቂዎች ቢጥሉት ገበታዋርያን ልጆች ተሰብስበው ሲያነሱ አየን። ከገበታዋሪያ የሚበልጥ ሲሳይ እንኳን በምድር ላይ እንኳን በምድርና የለም በሰማይ ገበታዋሪያን የረገጠ ሰው ሳይጠግብ ይኖራል ዘላለም ሲርበው። በስሙ አስጀምሮ ላስጨረሰን ጌታ ቅዳሴ ውዳሴ ማሌትና ልልታ ልጆች ተሰብሰቡ ሆሳዕናን በል እንደ ሰሌን ይዘን ይህችን ፊደል ኋላ የሚመጣው በሰማይ ደመና በአቦጊዳና በአሁ ዛሬ መጥቷልና አመሰግናለሁ ከዚህም ስራ አለማየሁ እና ንግስት አቡ ተሸላሚዎችን በማስተዋወቅ ለሽልማት ያቀርባሉ። በመጨረሻ አባታችን አባ ማዘ ክርስቶስ በየነ እና አቶ ብርሃን ይበርሄ ለተሸላሚዎች የማበረታቻ ሽልማት እና የምስክር ወረቀት ከሰጡ በኋላ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ይሆናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ማዛ ክርስቶስ በየነ፣ የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ካህናት፣ ዲያቆናት እንዲሁም ወላጆችና ምእመናን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቁ ተማሪዎችን ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቁ ተማሪዎች መጀመሪያ ሰላም አብሮት የተለቀቀም አስራ ሁለተኛ ክፍል በዚህ ዓመት ያጠናቀቀ ነው። የወይዘሮ ሰናይት ልጅ ነው። ሰናይት ሁለተኛ በእምነት ሳሙኤል በእምነት ሳሙኤል ጓደኛ ማቴዎስ አራያ ይወስዳል። በዚህ ቤተክርስቲያን አክብሮ አስራ ሁለተኛ ክፍል ማህበር አጠናቀው ወደ ኮሌጅ የሚሄዱ ልጆች ናቸው። ዛሁን በመቀጠል እንግዲህ በመቀጠል የተሸ ተማሪዎቹን የመጽሐፍ ቅዱስ ልማቶችን ንግስት ታስተዋውቀናል። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተሸላሚዎችን ስም ዝርዝና ሽልማት ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ። አንደኛ ምድብ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ጀማሪ ተማሪዎች፣ ሶስተኛ ሊዲያ ላቀ I Arsema Mesal. Arsema Mesal. Thank you. ጀማ መሳይ እሷን ለመግለጽ ያህል በዲስፕሊንም በሁሉ ነገር በጣም ብርድና በጣም ሊሆን የምታደርግ የምታደርግ በአማርኛውም ዓመት በታች የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ሶስተኛ ሲቲያና መነሳ ናቲ አለማየሁ፣ ሁለተኛ ናትናኤል አለማየሁ። ቅዱስ አቡ ሶስተኛ ነው። ካርዳቸው ለፍርድ ቤት ሰጣቸዋል። አንዳንድ ሚስፋይል ትሆናል እና ቅድም አሬ እንደሆነ ነበር ይቅርታ ለይቃለለስ ዳርቃለትሽ ለፍቃዶች የሚቀጥለው የሶስተኛ ምድብ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በላይ የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ጎልማሳ ተማሪዎች ሶስተኛ ቤዛዊት ዳንኤል ቤዛዊት ዳንኤል እነዚህ ደግሞ ከ14 ዓመት እስከ 16 ዓመት ያሉ አማርኛ ቋንቋ በወንድማችን ዳቆንድንቆ የሚማሩ ናቸው። ሶስተኛ ቤዛዊት ቤዛዊት ዳኔ፣ ቤዛ ዛድለ፣ ቤዛዊት እሺ። ሁለተኛ ሳራ አለማያ፣ ሳራ አለማያ Pablo. አሁን ፕሮግራም ሲመራ ነው ያያችሁት። እዚሁ እንግዲህ እንደምታውቁት ልጆች እዚህ ቦታ ላይ አድገው ሁሉ ነገር ለዚህ ቁም ነገር የደረሱ ናቸው። በዚሁ አማርኛ የአማርኛ ትምህርት ላይ ነው። በምቀት የመጀመሪያው የባብል ትምህርቱ ነው። በአማርኛ ደግሞ አንደኛው ክፍል ሳራ ለማለት አማርኛ ቋንቋ ትምህርት ተሸላሚዎችን ስም ዝርዝና ሽልማት ከዚህ ቀጥሎ አቅርባሉ። አራተኛ ምድብ እድሜያቸው ከስምንት ዓመት በታች የሆነ አማርኛ ቋንቋ ቋንቋ ተማሪዎች አንደኛ ኖላዊ ሳሙኤል ሀያብር Thank you. ይግባው እዛ እሱ ላይ ሽልማት ስለተጻፈ እሷ ሁለተኛ ስምኦን ጥላሁን ስምኦን ጥላሁን አምስተኛ ምድብ እድሜያቸው ከስምንት ዓመት በታች የሆነ አማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች ቃላት የሚሞክሩ አንደኛ አርሴማ መሳይ አርሴማ በድጋሚ በአማርኛ አርሴማ አርሴማ ነገር ለሰማው በአማሪ በባየሉ አንደኛው አፍራሽ ናት። በማንኛውም ሁለተኛ ኢዮሳስ መኩሪያ ኢዮሳስ መኩሪያ የሚመስሉቱ የሚመስሉቱ አንደኛ በጸሎት ንጉሴ ወርቁ በጸሎት በጸሎት ንጉሴ እሺ ቤተሰቦቿ አላችሁ ሰዱላት ናት እሺ ኮንፊደንስ የሆነ እንትን የራሷ በራሷ የመተማመን እንትኗ በጣም እንትን ነው። ስትመልስ challenge ስታደርግ ነው። ዛሬ እንዳለ ቦታ ስመጣ ነው እንዲመጣ በጣም ደፋርና challenge በራሱ ሆነ ወንጀል ቤተሰቦቿን ተባረው እየተገኙ ለያዩ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ከተባበራቸው ልጆቹ ንጹህ ሰሌዳ ናቸው፣ መጻፍ የሚቻልባቸው ናቸው። እና ቤተሰቦች ስ አደራ ሁሉንም ለመርዳት ማለት ነው። ይሄ ትንሽ እንዲያስ የመጨረሻው ሁለተኛ ብሩክ ሽመልስ ታደሰ Vrokshilagis are present. So singer Ray Johannes. Ray Johannes. Ray የሉም ምሳሌ እነሱ Rai ራእይ ዮሐንስ Johannes መዓዛ ልጅ ነው ቤተክርስቲያን ሰባተኛ ምድብ ዕድሜያቸው ከስምንት እስከ አስራ አራት የሆነ አማርኛ ቋንቋ ተማሪዎች አንደኛ ሄኖክ ኃይሌ ገብርኤል ሄኖክ ሄኖክ በማስተማር ደረጃ የሚረዱ ልጆች ናቸው። ይሄው ፕሪንሲፕል ማለት እነሱ ጥሩ ደረጃ ነው ያሉት፣ የታችኞቹንም የሚረዱ ነው። ብዙ ጊዜ የምናደርገው ከኛ ይሉት እንደነሱ በቋንቋቸውን በምናቸው የሚባሉ ልጆችን ፕሬት ማድረግ ይፈልጋል። እነሱን የበለጠ ደረጃ ለማድረስ ማለት ነው። በጸሎትን ቅድም ያያቸዋት እንዲሁ ናት። ከእነሱ ወጣ ግንኙነታቸው ስሙት ይሆናል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከሚባለ ሁለተኛ ኤደን ሰለሞን መታፈሪያ ኤደን ሰለሞን መታጠሪያ ዛሬ አልመጣችም። ሶስተኛ ፋኑኤል አስፋው ጀንበሩ ፋኑኤል አስፋው ጀንበሩ ከዚህ ቀጥሎ በተማሪ አስተማሪነት ክፍተኛ ተሳትፎ ለደረገ ወይስ ላደረገች ሽልማት ይሰጣል። በጸሎት ሽፍራው ሶስት ከመጀመሪያ ጊዜ ማድረግ ይቻላል። እነ ቅድስት እነ ጀምሮ ከክቶ ያሳደጓት ብዙ ናቸው። ይባታ ጀምሮ ከዛ ያሉት ከሶስት ሳምንታቶች በአስተማሪነት እያገለግል ስፔሻሊ በሀያ ላይ ቅድም ጥያቄ ስጠይቅ አይታችኋቸዋል። በደንብ ልጆቹን ራሷም ቅዳሜ ቅዳሜ የመጣች እየተማረች እነሱን እሑድ የምታስተምር ናትና ትልቅ ሞራል እናቷ እህታችን ናት። ምክንያቱም በጣም ነው ያለው እና እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ ቀጥሎ ከፍተኛ ጥረት ላደረጉ ወላጅ ወይም ምንምን የምስጋና ምስክር ወረቀት ይሰጣል ይሰጣል። አቶ አክሊሉ አክሊሉ አበበ መንፈሳዊ አቶ አክሊሉ አበበ በሰንበት በህፃናት ላይ ያሉትን በማስተማር በጣም ያለበታ ወንድማችን ነው። ቀጥሎ የመልካም ስነ ምግባር ተሸለማ ተሸላሚ ተሸላሚ ሽልማት ይሰጥ ይቀርባል። መግለዳዊት ኃይሉ መግለዳዊት ኃይሉ ከአዋቂዎቹ በክላስ ውስጥ ፕሮግራም ትበት መሰረት አንድ ፕሮግራም ቀንሰን ነበረ ሰዓት ስለበዛ። ቅዱስ ግን ተዘጋጅቼ ይሄን ያህል ጊዜ ሳላነብ አልወጣም ስላለ ይቅርታ እየጠየቅን ሁለት ደቂቃ ለቅዱስ ልትሰጠው ነው። ሁለት ደቂቃ ነገሩ ተነቧል። ከዚህ በፊት አንደኛው ማርያም ወዳል ግን kullandım uh, bu kesilerde. The George Elias Tanner, the George Emisar Elias Tanner Sawyer, እንግሊዝኛ ያስጠፉላቸው እንግሊዝኛውን ፊደል እንዲያነቡ ተዘርቶ የሚያነባል። ይሄ ግን ኦሪጂናል አማርኛውን ፊደል ጥሩ እንዳነባሉ የሚያነብ ልጆች አሉ። እንግዲህ እንደተገለጸው ልጆች የአማርኛ ክፍሉ ደረጃዎች አሉ። ምንም የክላስ ክብደት ቢኖርን አንድ ክላስም እየከፋፈልን ነው የምናሰራው። ግን በአጠቃላይ የተማሪዎቹን ብዛት እየቀጠለ መጣ ብላያችሁ የባያብሎ ክፍል ሁለት ቦታ ተከፍሎ ነው የሚማሩት ከስምንት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ከዘጠኝ ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ደግሞ ሁለት ክፍል እዚህ ታች ሶስት ክፍል እዛ አባታችን ቤት ነው የምናስተምረው። እንግዲህ የሰው ሀይል እንደምታ እንግዲህ ወደ ስልሳ በላይ ተማሪ በአሁን በተወሰነ ሰው ብቻ ነው እየተሰራ ያለው። አንድ ሰው ልጅ ይችላል ሊመጣ ይችላል። እንደዚህ ነገሮች ስላሉ የቤተሰብ ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ አሁን ብቻ በምናስተምረው ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። የምንልከውን እንኳን አሳይመንት አይታችሁ የምትመልሱ ቤተሰቦች በጣም ጥቂቶች ናቸው እና አሁን website ላይ በተቻለ ልጆችን ጭንቅላት ለመቀየር በወረቀት ወረቀት እያባዛ ነበር። አሁን ግን ኦንላይን ላይ ቴሌቪዥን ላይ አድርገን ማስተማር ነው የጀመረው። ምክንያቱም አንደኛ የወረቀት ብክነት ይኖራል፣ ሁለተኛ የኮፒ ማድረጊያ ቀለም ብዙ ጊዜ ወጪዎችን ይበዛብናል። ይህንን ለማድረግ ኦንላይን ላይ በቲቪ እየጀመር ነው እና የቤተሰብ ድጋፍ በጣም ያስፈልጋል። እኛ እዚህ በምናስተምረው ሰው የምንልከው ነገር አይቶ ልጆቹ ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት ቤታችሁ አረድታችኋቸው ምስሎ ለዚህ ግብአት ነው የሚሆኑና ቤተሰብ በአጠቃላይ እርዳታችሁን እንፈልጋለን። እንግዲህ የሚል የአሁኑ ሴሚስተር የግራጁዌሽኑ ዛሬ ተፈጽሟል፣ ተዘግቷል። የምንጀምረው ወደ September 23 አካባቢ ነው። ከ September 23 እስከ ጥር ድረስ የመጀመሪያ ሴሚስተር ይሆናል። እዛ ላይ የተወሰነ break እንወስዳለን። ከዛ ደግሞ እንደየ ትምህርት ቤታቸው እስከ June ድረስ እናደርግና June እንዘጋለን። summer ኡን ከቤተሰብ ጋር vacation እንደሚቱ ትምህርት ቤትን curriculum በጠበቀ ሁኔታ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። የምናስተምረው ታሰሉት እሁድ እሁድ ስለሆነ በአመት 16 ሳምንት ታሰሉት አንድ እሁድ በወር አራት ነው የሚሆነው። የምናስተምርባቸው በዓሎችን አንስተን 16 ሳምንት እያንዳንዱ ቤተሰብ እንኳን አንድ ሳምንት እኛ ጋር ቢገኝልን አንድ ሁለት ሰው ቢገኝልን 16 አንድ አንድ ቃል በአመት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ቢደርስበት ሁለት ቀን ደግሞ ለልጆቻችሁ ሳክፋይ ብታደርጉ ምንም ማለት አይደለም። እናስተምረው ጊዜ ራሱ በቀን በቀን አምስት ቀን ስላልሆነ በሳምንት አንድ ቀን ስለሆነ ስድስት ስምንቶች ናቸው። ስድስት ቶፒኮች ይዘን ስናስተምር በዛ ላይ እርዳታችሁ ከተገኘ የበለጠ ልጆቹን አሁን በምታዩበት ደረጃ ሊደርስ ስለሚችል ይህንን የህፃናት ክፍል መልእክትን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እባካችሁ ልጆቻችሁ ላይ ሌላ ነገር ሆን ብላችሁ ለትምህርት ቤት ለምን የምታደርጉት ላይ እዚህ ላይም አብረን እንስራል። እነሱ ነው የሚጠቅመው ጠቅማቸዋል። ባህላቸውን ተጫሩ። በእኛ በኩል ያለው ነገር ከሆነ ጨርሰናል። ሌላ መልእክት ከሌለ አባታችን ማሳረጊያ የሚያደርጉና ምራ ግብራችንን እንጨርሳለን። ስለነበረን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለወሰንባችሁ ሰዓት ይቅርታ እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። ሁላቸውም እንደምታውቁት ቀላል ነገር አይደለም። እንኳንስ ከየህብረተሰቡ ተሰባስቦ ከተለያየ ቤት የመጡትን ህጻናት አንድ አድርጎ አስተምሮ ለዚህ ማድረስ አይደለም። የወለዳችሁትን እንኳን በስርዓቱ ቁጭ ብለ ተማር፣ ቁጭ ብለ እንዲህ አድርግ ለማለት በዚህ ሀገር ምን ያህል ችግር እንዳለ ታውቁታላችሁ። ሆኖም ግን ቤተ ክርስቲያን ለሁሉም የምትጠቅም ናትና ምን ያህል ስራ እንደተሰራ ነው ይሄ የሚያሳየው። የዚህ ስራ ዋጋ ከፋይ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። እነዚህን ህጻናት ከላይ ሆኖ የሚጠብቅ ጌታ ነው እና ስለዚህ እናንተ ህፃናት ወደ እኔ ምጡ እንዳለ ክርስቶስ ዛሬም እያለ ነው። ያን ጊዜ ያሉትን ብቻ አይደለም። በዚህ ላይ ደግሞ እውነት ነው ፍትፍት ወተት መስጠት ብቻ አይደለም። ትልቁ ነገር ጥቅሙ ይሄ እና ልጆቻችሁን እያመጣችሁ ከዚህም መመሪያ ሲሰጥ እርዱን፣ ልጆቻችሁን የቤት ስራ አሰሩ። በምትባሉበት ጊዜ ግድ ነው። ይሄ መሳተፍ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት አደራዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ልጆች ለማስተማር እነዚህ ልጆች በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ መሰረት ይዞ ካደጉ በሄዱበት እግዚአብሔር ይከተላቸዋል። በሄዱበት የተማሩትን ትምህርት እያስታወሱ ከእግዚአብሔር ጥላ ስር አይርቁም ማለት ነው። ሁላችንም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የቀረነው እኛ በማናቀው ህጻናት በነበርን ጊዜ ጎትተው ቤተክርስቲያን ስለወሰዱን ነው። ያ ነው በውስጣችን ቀርቶ እዚህ ደረጃ ያደረሰን። አሁንም ህፃናት ምንም ምን ይጠቅማችኋል፣ ምን ያደርግላችኋል ሳይባል እነዚህማ ብዙ ነገር ነው የተማሩት። እኛ በዚህ መልኩ አይደለም የተማርነው፣ ሁላችሁም ታጎታላችሁ በእኛ ዘመን እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም። እነኚህ ጠለቅ ያለ ነው። ካህናት አልተማሩትን ጭምር ነው እየተማሩ ያሉት ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስን ሁላችንም አልተማርንም። በህፃነት ማን አስተማረን? ገፋቢ ቢል ሐዋርያ ሲባል የነበረው ነገር ነው። ከእሱ ያለፈ ምንም ነገር አልነበረም። ምክንያቱም ትምህርት አሰጣጡ ትንሽ እንትን ነበረ። እንግዲህ በዘመናቸው ሰርተዋል፣ ግን ያንኑ ግልጽ አድርገው እንደ ዛሬ በህፃነታችን እየተረዳን እንድንመጣ ብንኖት ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በቃል ነበረ። ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብሎ ሊያታልለን የሚችልም አልነበረም። ግን የሆነ ሆኖ እነኚህ ህፃናት በዚህ ዘመን ላይ ተፈጠሩ። እንደገናም እሱም ብቻም ሳይሆን በዚህ ሀገር ደግሞ ልብ አድርጉት፣ ሁሉ ነገር አለ። በዚህ ሀገር ደግሞ መቼም እንደምታውቁት እነኛ ህጻናትን የሚያስተምሩ መስዋዕትነት ከፍለው ነው። ታቁታለ መስዋዕትነት ከፍለው ነው። ለዚህ መስዋዕትነት ለከፈሉት እግዚአብሔር ዋጋ ከፋይ ነውና ዋጋቸውን ይክፈላቸው። እናንተ ሞራል መስጠት አለባችሁ። ምክንያቱም የገሌ ልጅ ነው የገሌ ልጅ ነው ሳይሉ ሰብስቦ የቀጠራቸው የለም። እንደናንተ ቆሞ እዚህ ማምለክ ይፈልጋሉ። የበለጠ ነገር ነው ይሄ ብሎ ስለገባቸው ነው። እና ስለዚህ እነሱንም ያበርታልን፣ በእነሱ እግር የሚተኩትን ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጅልን። እግዚአብሔር እናንተን የሚባርክ ሕፃናትን የሚያሳድግ አገልጋዮችንም የአገልግሎታቸውን ዋጋ እግዚአብሔር ይክፈላቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።